哎，这个我应该是可以先去买些食物，再再回来吧。就这个肉松，肉松，我要吃肉包。いらっしゃいませ。哎呀。 有肉包吗？哎呦，好多都，哎呦，有肉包，真的有肉包。然后，哎，可是肉包可以干嘛？没有写。不管，我就是想吃肉松的肉包。你们如果有去日本，一定要吃一下肉松的肉包，这太好吃了。 肉包可以干嘛？嗯，没有写说可以干嘛？ <laughs> 那怎么没有写？至少回血还是什么？哎，买个七瓶好了，这样应该就比较不怕死了吧。 去吃个章鱼烧回个血，就说我钱那么多，吃东西反而会加加经验值这次我来喝个生啤酒好了，顶级的生啤酒。好，我也要章鱼烧。哦，我有吃过，它旁边会写一个丸。 我接下来吃个炒面好了，酱汁炒面。嗯，就是吧。ありがとうございました。十年过去了，你还还是一样的装扮啊？CP 兑换，我应该可以换个什么吧？有，我可以换第一阶段的冲刺能力强化。 先换这个，感觉是实用的。好了，这样准备好，我们可以去参加丧礼了。もう準備はできましたか？没问题。Go 吧。わかりました。じゃあ、少し明日のことを打ち合わせましょう。一九九六年，封建组事务所。 就是被关之后的隔一年。何を驚いてんだお前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろでもまさか俺が自分の組を持てるなんてとはいえいきなり組持てって言っても手駒がいねえだろうちから腕利きのやつを何人か出すからそいつらうまく使って しのぎについて勉強しろ柏木さんありがとうございます礼なら風間の親父に言えこれはもともと親父が言い出したことなんだからな親さんが这时候还是好青年親父もそれだけお前には期待してるっていうことだそれに桐生のこともあるえ桐生が どうかしたんですかあんなことになっちまったとはいえいつか桐生がシャバに出てくる日が来る体裁上破門ということになっちゃいるが絶縁じゃねえ復帰の目もあるだろうだが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかんだから お前が桐生の受け皿になってやれ俺が桐生のそうだ戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいないお前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれはい俺桐生のためにも頑張ります 嗯，那十年后怎么会变成这个样子呢？因为 Nishiki 好像跟风间处的不好啊。喧哗葬仪。お、おやじ、すみません。それで。 そいつはほんまにあいつやったんかへえ間違いありまへんそうか桐生帰ってきよったか你要听这么官啊？谁叫你要在那边笑？ <laughs> なあ、キリは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、 そりゃもうそうかそうかご苦労やったのちょっと手出してみやええ許したるわああああああ お这算是伪装的一种。これが東場会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう正門から入ったら突き当たりまでまっすぐそこを右に入った先が裏口です俺はそこで兄貴を待ちます 好，这路线听起来不难，你去找真丝汇合。可我觉得这段路上一定会有个强迫发生的剧情。你给我等一下，谁谁谁谁谁，我们就。 呃，要交谈吗？交谈会不会反而被怀疑？那些干部开的车管都很不错，我也好想快点坐上那种车子啊！你不这么觉得吗？呃，你从刚刚就一直在鬼鬼祟祟的做什么？喂，把这家伙轰出去！哇，果然不能让跟人家交谈。 <laughs> 对，看地图有那个蓝色那个应该是不能接近。哦，好，那我懂了，不要接近那个。哇，让他们走来走去，我等他们再绕回，来，从那边穿过去。 这样子。哦，哎哟！哎，这位，这位就没关系。嗯。从这がなければ立ち入り禁止进入。章。 天哪！有提示吗？没有。所以是不是应该找个隐秘的地方？边有人可以问：请问哪里可以拿到三张啊？是梁会长的熟人吗？嗯。 你觉得让谁当比较好呢？封建信太郎，我，嗯，呃，捧自己的老大好了。 的接班人会是谁？这边这边可以跟他问一下了。すみません、受付でご記帳お願いします。会場へは受付を済ませてからご入場お願いします。好。受付在哪里？应该是这里。 没有做人啊！哎，不小心攀谈五十次啊！刚才我听到一个传闻，杀害唐岛老大的同生似乎混进了这个葬礼会场。啊？没有吧？那是假消息啊！假新闻！哦， 这里有柜台人员啊。原来本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。好。名前を書くのか。还要写假名呢。これでいいのか。はい。ありがとうございます。すいませんが。 どちらの組の方でしょうか？以前我待过唐岛组，我是风间组的。嗯，嗯，讲谎话，我觉得要讲的彻底一点。カザ組だ。 風間組俺も風間組なんだがお前の顔は知らねえなお前怪しいぞおいこいつを叩き出せ哎， <laughs> 你是风间组的，你应该要相信我啊！哎，我又来了。本日はお忙こちらにお名前を。哎，他马上忘记我是谁。用假名。 これでいいのかはいありがとうございますすいませんがどちらの組の方でしょうか <laughs> 昔堂島組にいたそうなんですか堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからねで今度は世良会長も死んでしまうなんて私は 誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどねまもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください好所以我现在去柜台填完之后就可以进来这里我要进来这边拿那个上章哦天哪我要再跟这些人对话吧糟糕了，糟糕了。 ああ後で絶対に始末書を書かされるなあいや葬儀のバイトでここに来てるんですが喪章をどっかに落としてしまってあれがないと裏口に入れないんですよ、どうしよう確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどなあお好，我就帮你找哈。掉在这边。 闪闪发亮的。只要有这个，应该就能以相关人员身份潜入了吧？啊，それ私がた見つけてくれたんですね。 <laughs> ありがとうございます。为什么尾随在我后面？ 今日は呀，只好再进去看看有没有别的事件了。希望落空。嗯？しかしマネージャー、魔性は探し出したじゃないですか。 そういう問題じゃないんだよあれほどあの模章は大事だと言っただろう君しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないかああそうですかわかりましたよこんな仕事こっちからやめてやりますよ <laughs> あおい 哟，在这里，在这边抽烟。あ、さっき模章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は模章をなくしたことがバレちゃいまして。言及とか処分されそうだったんで、こっちからやめちゃいました。そうか。 もともとこの仕事私に向いてませんでしたしあのマネージャームカつくやつだしちょうどよかったですよせっかく探してもらった模章ですけどさっきゴミ箱に捨てちゃいましたもう私には関係ないですから私はこれで帰ります马上翻垃圾桶，随身面纸。 色桶，你的面子不要乱捡了，说 <laughs> 不定用过了。我记得这边有一个，哦，有了有了，上张。你这个应该可以让我过去了吧？葬儀関係者が、そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。好哦，好哦。 等等啊！前面那个光头，不会是那个刚才被剃头剃流血的老大吧？怕，可以不要理他吗？还是触发事件呢？ちょっと、顔を貸してもらおうかい。おこしなから関西五代目大連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立のしてたんです。大連合。 晋江联盟。正面から堂々とあの道島の桐生はなぜ近江連合が俺を頼まれたんやあんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな錦か 你都帮他入狱了，还这样子？哎，我来呀！どうしまの流ゆてもこの程度かい？他怎么喷血了？天哪，要进行战斗了吗？我要先来切换个模式。哎，等下来不及。 Mm-hmm. 哎，赶快趁现在火爆浪子模式！是。 变手切换模式，睡着这样子吗？窝窝，快攻手，哟，哦，这个好像不错。 哦，快攻手好用，有没有？我比较会打架一点的。想要慢慢走时该怎么做？进入，到底是发生什么事？为什么景山要杀他？信次，実は今ここに来る前に襲われた。 ええ近江連合のやつにだどうも錦が指示しているらしいまさかだって錦のおじきは俺にはそんなこと一言もお前も用心しろ分かったなはいとにかく風間のおやさんのところへ我跟着你走。 おやさんはこちらです好所以我自己进去吗我一进去结果大哥已经被景山给干掉了就按着兔就好其他不要自己乱走みんな心の中じゃ何考えてるか何せ登場界の三代目が死んだんです跡目が誰になるのか殺したのは誰かどいつもこいつも 腹の探り合いですよそれに世良会長は若くして3代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです参列者の中には清々した顔のやつもいますよ像那个光头一定就是兄貴到着しましたあ、在这里吗好この部屋でしばらくお待ちください今 風間のお屋さんを呼んできます。趕快來看這個房間有什麼可以搜刮的。歷代族長的照片。按下 R 三會變成主觀模式。好吧，我覺得這個模式我很容易會暈車啊。 不太好按的， <laughs> 按下阿三，哎，按下阿三，啊，我就是那个很可怕的光头，哎，这不是景山吗？中间这是景山对吧？哇，它摆中间的，峰间。 哦，一九九三年，一九九六年。 两千年，啊，这个是死掉的那个唐岛吧？ 嗯，还是这个光头了，哈哈哈！真的，长得最流氓的就是他了。哦，卡子玛，我要杀。 10年だ俺はお前に何もしてやれなかった全部俺がやったことです親さんは何も変わらねえなお前だけは親さん何があったんすか登場会はそれに錦はあったのかあいつにいえあいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ 妹にお前弓をなくしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだいわおやさもう一つお前に伝えなきゃならんことがある弓のことだええ行方不明ってそれなんだが、弓はええおやさ 哎！天哪！卡卡萨马のお次期！てめえ、お前、キル、キル！天哪，你们这些根本就是故意来栽赃的。島の兄の次は風間か。何考えとんね？島嶼！おおお前ら！ 絶対に生きて返すんやないで天哪！ 走开！我赶快带风间老爹去医院。亚罗！大。大蛇守皇女星野绮留。卡兹马，逃！卡兹马，由美子，百国库，他。不是这样子吧？逃！之后逃了。 等下，这是二楼吧？哇！本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書く。の我想知道，如果直接写本名的话会怎样？ これでいいかはい。ありがとうございます。キリュウ、カズマだと <laughs> てめえ、もしかして堂島の親父殺して無所行ってたキリュウか不对，是同名同姓。 <laughs> いや、別人だ。だよな。親殺しのキリュウがこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。 あいつもそんなにバカじゃねえか。うん、まもなく告別式が始まるので、会場内でお待ちください。